業といえば電動車に医療保障車の保障住まいの保障あなたに必要な保障を見つけてください電動車に高浜並びに横川原方面行きの方は乗り換えです The next stop is 大手町ステーション Please change here for the t a line and the y o k line. なんぼ純奈はしいね <laughs> こっちもバキバキこっちもバキバキあ、そういうことか、だはい、やっぱりタクシー乗った下も入ってる下も入ってる。あれ、ああ、あれめっちゃいい。ね、あれめっちゃいい。 えお手持ちでその飲りましためっちゃこけうだい、ちい。ドアが開きます。ドアが閉まり、ドアが閉まります。

レビもネットも電話も安心の料金とサポートでご提供します愛媛 CATV 前です本町方面行きの方は乗り換えです乗り換え券は運転中で運転中やむを得ず急停車することがありますのでお立ちの方は特にご注意ください The next stop is 西堀端 Please change here for 本町6丁目